Pata chokuama kymene tidurkuropi savachin uastino tokototarikoro ptivoskare sane. Tikoro paina kama konohire. Tikoro uastino mene masane nija ujuri koro hire. Aja uro piro waspata basare toare. Ahiro Paulo mene savachin sane nunuti sanyorkure tikoro. Arina koamakun hipitinabuihiriro hira. marine marire ya ura tina ni cure kure tikoro chori, ani caribor kure paulore to ani señor kuchi paulo mahare ñe'õ chenire mastinore jesucristo amene duktiha myre ticolore vihaga o sa ni nire paulo to ani tamastino se va a wa'ávare toa wali baro tikoro puto ase nieru to wapata era likoro to wachi nia tina paulo re sila kane nyare nyatu se tina le nare tima kanda se maka puhina puto akapu ana waka bu iri tiare kano ina kapu tina le kure tina arina judio masamari ya maskare karibonina tina mani dustiare kwa dustia paye buare buare nina mani ya dustiare yudiskachi yo aduanina nina mani roma maskena hina arina ti jawa sere jawa masena hamani ahina ti buare mani khamaina nire ti koro phetwa buiri tiare khanoi nare ti ani chi thua masa phaji paulo khamene suwa jide ahia buiri tiare khanoi na se paulo khen su tire ti thune khani baro jiskri masoni mene thana do tire ti tuar thana tu se presu joare ti nare ti joali baro ano kotalirore nuano dos bodustia tina. Tia baro tina ne talirose se Tibu puicha Tia putina ne kun tabua patalimene poli biadas poa. Ñamidas chomaskan y Pablo silamene tiro sini tirore basapayoa. Tia basachi tioa paina presupujina. Tiani basachita tiwi tuaro Michin, Toa ñumichin kinoftolijifitias papamani. Palimea, prețul hihnale, tideteadali, comadali, no nu este porava. To ava acen tibule cotaliro se makavi, prețul hina dutite sirihire, niti otuma. Aniti oturo, to nyosali pinenarca, to basi nyosama. To ayo achinyeno Pablo tirole, tuaro sanyurku once enia. Mbase nyana yoitiga, hipitina ora hihasa. Nia tiro tinale cotalirore. To anichin teoro tina lo se siamburia dusti tina kapu murkawa ka Pablo si la tidapuri kapu stere atiro. Tuse tiro tina tinale, tita tiapuhinare navia sinitua tinare. Doseyo ikareye kuamakuyero hiduaku do tiro hiduaku. Ni sinitua tiro. Jesucristo re maskutua gama. Makoya tiro le maskutua Mxanyoachen mxaremb chakapu aborinare kuamahkanyi doroka. Ni yaua tina. Tiani ni ora ñamita chomahka baro kanjia. Tiani ni baro tinare kotaliro toyawe tina. tinare. Toyawe puna se tikamine kusa tiro. Toa to siri baro tokoya mene kuamahkanyare buea paulo kan. Tibueri baro tina ne. di b a u t i z a t u s i libaro tinale k o t a l i r o kiro paulo k e n e chiare p a j o a ahia tiro tokoya mene no a b u y a r e titio libaro tuaro w a c h e a j a m a s k e n e m a s i n d e k a borea p a n i k a c h e n i a pitoase surara de presu pu w a r o k a paulo k e n e b i o d u s t i a ti a b i o d u s t i r i baro tibure k o t a l i r o paulo k e n e j a u a pitoa musale b i o d u s t i r e ahira k u e n i data w i h a g a ni atiro Pablo kane. Ti avio tu apachita Pablo onse ni yaua surarare. Sa ya no yoerai, ahina, sane buiri kera. Vio warta tina putose masati nirkori yukiri masolimene thanare sana. Roma makaina sahi pachita. Thanatusu paresu yoare sana. Ahia mipu masati nyera roi vio duara sana. Sana nyano ti yoarire buoro yudiri nia. Phytoa tibasitata viwata harosara. Nia Paulo surarare. Toanichi tioa surarase phytoare yauau a. Tiani yauri baro Paulo silamene Roma makina masia phytoase kuinia. Ahiatina Paulo kankaisu osenia. Nyano yoati samusane. Ne palituri anjoasi. Nia phytoa Paulo kane. Ani tu a le tinare presu le vio, tinare pase pubadu tia. Tianini baro Paulo silamene preso pujina viha Lidia mamatiri koroyawu pu va. Tibu pu baro Jesús yainare ptiboska. Ahia tina Jesús yainare nuano buea. Nuano yahiri ponati chinjoa tinare. baro Paulo silamene va va.